Thank you. ያውቃሉ እና ለመቆየታችን ስራቱ ምስክር ነው። ሰዎችም ያውቃሉ፣ ገበሬዎች ራሱ ያውቃሉ። መቼ ደስተ መቼ እንደገባም ከመቼ ጀምሮ ቤት እንደተሰራ ይታወቃል። እስካሁን ሰፈር ሰፈራ አርሳ መድኃኒዓለም አዱ የሚባሉ የኛ እንኳ አካባቢ ሰፈሩ የፈረሱት ያለ ምንም ማስጠንቀቂያ ነው። ለአንድ ቀን እንኳ ማስጠንቀቂያ አልሰጣል። ትንሽ ሰሞኑን እንደውም የገበሬም የተወሰነ ቤት አፈረሱ፣ መርጦ የገዛ ሌላ ኦሮሞ እንዴት አፈረሱ። በዚሁ ምክንያት ትንሽ እነሱን ግርግር ስለገጠማቸው ነው ጋብ ነው ያሉት እንጂ ፈረሰው እየለዩ ዘር እየለዩ ነው ወደ ሀገራቸው ሂዱ ነው የሚመስለሱ የት ነው ሀገራችሁ እኛም እኮ ግራ ገባን። አሁን አዲስ አበባ ሆን ያደኩት እንግዲህ ሊሆን የሚችለው አዲስ አበባ ብቻ ነው ነገር በአንድ ሉዓላዊ መንግስት የሚተዳደር ከዳር እስከ ዳር ከአንድ ሀገር ነው ብለን የምናምነው። ለዛም ነው እየኖርን ያለ ነው። አሁን ማህበራዊ አገልግሎቶች ተበትነዋል። ያልመስደር የሸገር ከተማ አስተዳደር ህገወጥ ያላቸውን ቤቶች በሚያፈርስበት ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች የተቃወሙና መንገድ የዘጉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ እንደደረሰባቸውና በዚህም የአካል ጉዳት መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ከሰሞኑ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ስድስት ከተሞችን በማጣመር 12 ክፍለ ከተሞችና 36 የወረዳ አስተዳዳሪዎችን በማዋቀር በተመሰረተው ሸገር ከተማ የቤቶች ፈረሳና በግዳጅ ማስነሳትን ተከትሎ ቅሬታ እንደደረሰውም የገለጸው ኢሰመኮ በፈረሳ ሂደቱ ተገቢ ልየታ ያልተደረገበት ያለበቂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ አድሏዊ እርምጃ ስለመኖሩን በሪፖርቱ አካቷል። ዶችቬሌ ስለ ኢሰመኮ መግለጫና የነዋሪዎች ሮሮ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች በተለይም ከከንቲባው ዶክተር ተሾመ አዱኛ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለዛሬ አልሰመረም። ዶክተር ተሾመ ከዚህ በፊት ለዶችቬሌ በሰጡት አስተያየት ግን የቤቶች ፈረሳዎቹ ህግን ብቻ መሰረት በማድረግ ያለምንም አድሎ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። ለዶችቬሌ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከሸገር ወደ ሐዋሳ ስንሻገር በታላቁ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ሐይቆችና ወንዞችን ጨምሮ በርካታ የውሃ ሀብት በአየር ንብረት ለውጥና በአጠቃቀም ጉድለት ሰበብ የህልውና አደጋ እንደተጋረጠባቸው አንድ ጥናት አመልክቷል። ሐዋሳ የተሰበሰቡት የዘርፉ ባለሙያዎች ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት በስምጥ ሸለቆ የሚገኙ የውሃ ይዞታዎችን ከወዲሁ በስርዓት ለመጠቀም የሚያስችሉ መመሪያና ደንቦች ካልተዘጋጁ ሀብቱ የመመናመን አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል። ዝርዝሩን የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየሁ ልኮልናል። የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የበርካታ ሐይቆችና ወንዞች መገኛ መሆኑ ይነገርለታል። እነኚህ የውሃ ሀብቶች ግን አሁን ላይ የህልውና ስጋት እንዳጠላባቸው የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በሐዋሳ ከተማ በተካሄደው የስምጥ ሸለቆን ውስጥ ተፋሰስ የውሃ አያያዝ አስተዳደርና አጠቃቀም ላይ ባተኮረ አውደ ጥናት ላይ የቀረቡ የምርምር ውጤቶችም ይህንኑ የባለሙያዎች ምልከታ የሚያረጋግጡ ናቸው። ከአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች አንዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ታዬ አለማየሁ ላለፉት 20 ዓመታት በከርሰ ምድር የውሃ አጠቃቀም ዙሪያ የተለያዩ ምርምሮችን ሲያካሂዱ መቆየታቸውን ይናገራሉ። አሁን ላይ ሐይቆቹን በውሃ ፍሰት በሚመግቡ አብዛኞቹ ወንዞች ላይ ባልተናበበ መልኩ እየተከናወነ የሚገኘው የመስኖ እርሻ አጠቃቀም በሐይቆቹ ቀጣይነት ላይ ስጋት መደቀኑን የጠቀሱት ዶክተር ታዬም ለዚህም የደንበል ወይም የዝዋይ ሐይቅን በአብነት አንስተዋል። ቀድሞ የነበረው ስጋት የአየር ንብረት መለዋወጥ ነበር። አሁን ደግሞ ያለው ስጋት ምንድን ነው? ወንዞቹም ሐይቅ ሳይደርሱ እዛው ያልቃሉ። ዘንድሮ የቦሻ የከታር ወንዞች ዝዋይ ሀይቅ መድረስ አቅቷቸው በነበረ ሰዓት ነው ዝናቡ የደረሰልን። ይሄ ዝናብ ባይደርስ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። እነኝን ሀይቆች ስጋት ላይ የሚጥለው ውሃ ካልገባ ሀይቆቹ የሉ አብዛኛውን ውሃቸውን የሚያገኙት ከገጸ ምድር ውሃ እነኝህ ወንዞች ካልገቡ ሀይቆቹ ይደርቃሉ ወይም ሀይቆቹ አይኖሩም። በሐይቆቹ ዙሪያ እየተከናወነ የሚገኙት ሰፋፊ የኢንቨስትመንት እርሻዎች በዘፈቀደ የሚጠቀሙት የጸረ ተባይ ኬሚካል ርጭትም የሐይቆቹን ስነ ህይወታዊ ስርዓት አደጋ ላይ መጣሉንም ዶክተር ታዬ ጨምረው ገልጠዋል። ለብዙ ነገር ለተባይ ኬሚካል እየተጠቀሙ ይሄ ኬሚካል አሁን ወደ ግራውንድ ዘሩ ውስጥ እየገባ ግራውንድ ዘሩ ተበከለ ማለት መበከል ቀላል ነው፣ ማከም ግን በጣም ከባድ ማን ማንመልሰው ስተት ነው እና ይሄ ቁጥጥር ያልተደረገበት የእርሻ ግብአቶች ከማዳበሪያ ጀምሮ የተለያዩ ኬሚካሎች ስማቸውን የማናውቃቸው በጣም እጅግ አደገኛ ኬሚካሎች ወደ ground water ኡም እየገቡ ነው። እነኚህ ደግሞ ወደ ሀይቆቹ መግባት ምን ያመጣል? እዛ ውስጥ ያለውን ህይወት አደጋ ላይ ይጥለዋል። ፔሊካኖች ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል። አሳዎች ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል። በሐዋሳው አውደ ጥናት ላይ በዶክተር ታዬ አለማየሁ የቀረበውን ሀሳብ የሚያጠናክር ገለጻ ያደረጉት ሌላኛዋ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውሃ አካላት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አደይ ንጋቱ ናቸው። አሁን በሐይቆቹ ላይ የሚታዩት ስጋቶች ካልተቀረፉ በሚቀጥሉት 20ና 30 ዓመታት ውስጥ በውሃ አካላቱ ላይ በአይን ሊታዩ የሚችሉ ጉዳቶች ሊከሰቱ እንደሚችሉ የሚናገሩት ዶክተር አደይ ለዚህም በዋናነት ሁለት ምክንያቶች እንደሚጠቀሱ ገልጸዋል። ያም የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ከማህበረሰብ ወይም ደግሞ ከአጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያሉ ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ተያይዞ ነው። ከአጠቃቀም አንጻር ከብክለት ብንጀምር ከእርሻ ጋር ተያይዞ ያሉ ብክለቶች አሉ። የውሃ አካላት ተመራማሪዎቹ በስምጥ ሸለቆ የሚገኙ የውሃ ሀብቶችን ለመታደግ መፍትሄ ነው ያሉትንም ምክረ ሀሳቦች ጠቁመዋል። ውሃን ማዕከል አድርጎ የመሬት አጠቃቀምን የሚያስቀምጥ ፕላን መንደር ደረጃ መሰጠት አለበት። የተቀናጀ የውሃ አጠቃቀምን ከመሬት አጠቃቀም ጋር ማዋሃድ፣ ያኔ የመሬት አጠቃቀሙን ለምን እንደሆነ ይለያል። ለዛ ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልግ ይለያል። ምን ግብአቶች እንደሚጠቀም ይለያል። በእንደዚህ አይነት ዘላቂ ያልተቋረጠ ምናልባትም የወደፊቱ ትውልድ አደጋ ላይ የማይጥር ልማት ልንከተል እንችላለን እና የውሃ ክፍያም አለመኖር ውሃ በነፃ ነው የሀይቅም የወንዝም ምንም አይነት ክፍያ የለም። ውሃን በመጠቀም ማንኛውም ተጠቃሚ የሚከፍለው ክፍያ የለም እና የምንከፍላቸው ክፍያዎች ደግሞ በምንወስዳቸው practice ኦች ላይ ተጽዕኖ አላቸው። ከሆነ ጥሩ የሆነ አያያዝ ይኖረናል። ማንከፍልበት ከሆነ ብክነት ይኖራል ማለት ነው እና ብክነቱ ከተለያየ አቅጣጫ ነው። አንደኛው የ management ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውሃን እንደ economic good እንደ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን በጎላ ሁኔታ በሚያሳይ ሁኔታ ያለመረዳት አለ። ለዶቼቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛ ወጋየው ሐዋሳ። የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በቀረበባቸው የወሲብ ቅሌት ክስ ዛሬ ኒውዮርክ ውስጥ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ትራምፕ ፍሎሪዳ ፍሎሪዳ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ማሮላጎ ኒውዮርክ የገቡት ትናንት ምሽት ነበረ። የትራምፕ ክስ በአሜሪካ ሕጋዊና ፖለቲካዊ ክርክሮችን አስነስቷል። ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አነጋጋሪነታቸው የቀጥለው ዶናልድ ጄ ትራምፕ የወንጀል ክስ የሚመስረትባቸው የመጀመሪያው የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝደንት ሆነዋል። ዛሬ ማንሃትን ኒውዮርክ በሚገኘው ፍርድ ቤት በቀድሞ ፕሬዝደንት ላይ ይቀርባሉ ተብሎ ስለሚጠበቁ ዋነኛ የክስ ጭብጦች እንዲያስረዱ ዶቼ ቨለ የጠየቃቸው በቨርጂኒያ የህግ ባለሙያው ዶክተር ፍጹም አቻሜለህ የሚከተለውን መልሰዋል። የተከሰሱበትም የወንጀል ዝርዝር ወደ ሰላሳ አይነት ወንጀል ነው ዋናው ዋናው የዚህ ሁሉ ክስ መነሻ የአፍ መዝጊያ ብር ሰጠዋል። ፕሬዚዳንት ምርጫ በሚወዳደሩበት ጊዜ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው hush money ይባላል። ያ hush money ወይም አፍ መዝጊያ ብር ሰጠዋል እና ይሄ ደግሞ በአሜሪካን የኤሌክሽን ሎ መሰረት ወንጀል ነው። መቶ ሰላሳ ሺህ ዳላር ነው ለዛች ከእሳቸው ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ነበረን ላለችው ግለሰብ የከፈሉት። ግን ያ ያንን የተከፈለበት ምክንያት ዝም እንድትልና የእሳቸውን የመመረጥ እድል እንዳታደናቀፍ ተደርጎ ነው። ያን የከፈለው ደግሞ የእሳቸው ጠበቃ ነው ከሆን የሚባል ስለዚህ ያ ጠበቃ ያንን ብር ከፈለ ያ ብር እሱ እሱ የከፈለውን ብር የትራምፕ organization ትራምፕ ባለቤት የሆኑበት ድርጅት ከነ የእሱ የጠበቃውን fee ሌላውን ሌላውንም አድርጎ ወደ አራት መቶ ምናምን ሺ እንደ ቦነስ ተሰጠው ማለት ነው። ያንን ግን በታክስ ታክስ ፋይል ሲያደርጉ የ accountant ኦቻቸው ልክ እንደ የቢዝነስ ወጪ ተደርጎ ነው የተቀመጠው የታክስ ወረቀታቸው ጋር ትራምፕና ሸሪኮቻቸው ግን ክሱን ፖለቲካዊ አንድምታ አለው ሲሉ ያስተባብላሉ። የማንሃትን አውራጃ አቃቢ ሕግ ክስ ባቀረበባቸው ስቶርሚ ዳንኤልስ ከተባለች የወሲብ ፊልም ተዋናይ ጋር ነበራቸው ስለተባለው ግንኙነት እንዳትናገር የፈጸሙት አፍ ማስያዣ ክፍያም በኒውዮርክ ሕግ መሰረት እስከ አንድ ዓመት የሚያስቀጣው ወንጀል መሆኑን ዶክተር ፍጹም አመልክተዋል። ሌሎቹ 29 ክሶች ግን ከባድ ናቸው ይላሉ የሕግ ባለሙያው። አሁን በዝግ ነው ያለው ማለት በምስጢር ነው ያለው የክሱ አይነት አፍ መዝጊያ ብር መስጠት በራሱ አነስተኛ ወንጀል ነው። ግን ለሌላ ጥቅም ተብሎ የአፍ መዝጊያ ብር ከተሰጠ ለምሳሌ ለፕሬዚደንትነት ምርጫዬን ያስተጓጉልብኛል ብሎ ከተሰጠ ግን ከባድ ወንጀል ነው የሚሆነው። ማለት ከአንድ አመት በላይ የሚያሳስር ወንጀል ነው። ሌሎቹ ግን ከባድ ወንጀሎች ናቸው። ማለት የአንድ ሰው የታክስ ፋይል ሲያደርግ የውሸት የሆነ የ accounting መጣጠፍ ወይንም ቁጥር ማስቀመጥ አይችልም። ስለዚህ ብዙዎቹ ከቢዝነሳቸው ጋር የተያያዙ ከባድ ወንጀሎች ናቸው። የቀድሞው ፕሬዚደንት ፕሬዚደንት ዛሬ በኒውዮርክ ሰዓት አቆጣጠር ከቀትር በኋላ ፍርድ ቤት ሲደርሱ ምን እንደሚጠበቅ የጠየቅናቸው የህግ ባለሙያው እንደሚከተለው አብራርተዋል። ይሰጣቸዋል። ከዛ የክሱ ተነቦላቸው አሻራ ይሰጣል። እንደ ማንኛውም የኒውዮርክ ተከሳሽ እጃቸው በካቴና ይታሰርና ክሱ ይነበብላቸውና አሻራ ይሰጣሉ። ከዛ በኋላ ፎቶግራፍ mug shot ይባላል። ማንኛውም ኒውዮርክ ውስጥ የሚከሰስ ሰው በብዛት አሜሪካን ሀገር የሚከሰስ ሰው እንደ ጉርድ ፎቶግራፍ ነገር ይነሳል። ከዛ በኋላ የዋስ መብት ዋስ ጠርተው የዋስ መብታቸው ተከብሮ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ለቀጠሮ ለ hearing ይቀጠራል ማለት ነው። ለማኝ ዳኞች ፊት ለሚደረግ ክርክር ከፍተኛ የጸጥታ ጥበቃ በሚደረግለት የትራምፕ የዛሬው የፍርድ ሂደት የፎቶ ካሜራ እንጂ የቀጥታ ስርጭት እንደማይኖር የፍርድ ቤቱ ዳኛ ተናግረዋል። ትራምፕ በሚቀርቡባቸው ክሶች ቢፈረድባቸውም እንደ ጎርጎሮሳዊው ጊዜ አቆጣጠር በ2024 በሚካሄደው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ በጀመሩት ቅስቀሳ በመቀጠል መወዳደር ይችላሉ የሚሉት ዶክተር ፍጹም የሚያሰጋቸው ነገር ቢኖር ሪፐብሊካን ፓርቲያቸው ሊፈጥርባቸው የሚችለው ተግዳሮት እንደሆነ ጠቁመዋል። በዚህ በወንጀል የተከሰሰን ሰው ወይንም በወንጀል ጥፋተኛ የተባለን ሰው የእኛ እጩ ይሁንልን ብለው ያቀርቡታል ወይ ነው። እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ነው የሚወስነው። ሪፐብሊካን ፓርቲ ለመመረጥ የሚፈልግ ከሆነ እሱ ወክሎን ከሆነ የምንወዳደረው ምርጫ ላናሸንፍ እንችላለን ብለው ፓርቲውን ጫና ሊያበዙበት ይችላሉ። የፓርቲው ስብሰባ፣ አጠቃላይ ስብሰባ በዚህ ሁኔታ ላይ ሊከፋፈል ይችላል። ለዶችቭለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ አድማጮች የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚሁ ያበቃል። ስርጭታችን ግን ይቀጥላል። mm-hmm. ይህ ዶች በለ ዲ ነው። በቀሪው ጊዜ ሁለት ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ይቀርባሉ። ጤናና አካባቢና አውሮፓና ጀርመን። ቀዳሚው ጤናና አካባቢ ነው። በቅርቡ ይፋ የሆኑ ዓለም አቀፍ ዘገባዎች በእርግዝናና በወሊድ ጊዜ ህይወታቸው የሚያልፍ እናቶች ቁጥር ዳግም እየጨመረ መምጣቱን ያመለክታሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይ ከጎርጎሮሳዊ 20 ዓ ም እስከ 2015 ድረስ ባሉት ዓመታት በዓለም ደረጃ በመጠኑ ቀንሶ የታየው የእናቶች ሞት ከ2016 ወዲህ ትርጉም ያለው ለውጥ አላሳየም ብሏል። እንደውም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ቁጥሩ እየጨመረ መሄዱ ነው የተገለጸው። የዓለም የጤና ድርጅት ለመከላከል የሚቻለው የእናቶች ሞት መጨመር ተቀባይነት እንደሌለው ገልጿል። የዕለቱ የጤናና አካባቢ መሰናዶ በዚህ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። ለጥንቅሩ ሸዋዬ ለገሰ ጤናና አካባቢ ከጎርጎሮሳዊ 2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመላው ዓለም የእናቶችና ጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በጤናው ዘርፍ የተደረገው ጥረት ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣቱ ሲነገር ቆይቷል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በጤና አገልግሎት ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ ይህን ስኬት ወደኋላ ሳይመልሰው እንዳልቀረ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ። የዓለም የጤና ድርጅት አሁን እየታየ ነው ያለው የእናቶች ሞት መጨመር ተቀባይነት የለውም እያለ ነው። ለጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንቆይ። በጎርጎሮሳዊ 2000 ዓ.ም በየሁለት ደቂቃው አንዲት ነፍሰ ጡር እናት በእርግዝና ወይም ከወሊድ ጋር በተገናኘ ሕይወቷን ታጣ እንደነበር የዓለም የጤና ድርጅት ዘገባ ያመለክታል። እንደ ዘገባው በ2020 ላይ ደግሞ በመላው ዓለም 287 ሺህ እናቶች በተመሳሳይ ሁኔታ መሞታቸውን ይህም ማለት በየዕለቱ 800 መቶ እናቶች ሕይወታቸውን ከወሊድ ጋር በተገናኘ እንደሚያጡ ይፋ አድርጓል። በሰዓት ሲሰላ ደግሞ በየሁለት ደቂቃው አንዲት እናት ማለት ነው። ከዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲተያይ ምንም እንኳን ቁጥሩ የቀነሰ ቢመስልም ዛሬም ሊከላከሉት በሚቻል ችግር የእናቶች ሞት በተገቢው ልክ አለመቀነሱ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን የተገለጸው በተለይም ውጤት ማሳየት የጀመረውን ጥረት የቀለበሰው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጊዜ በየቦታው የነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው። የእንቅስቃሴ ገደቡ ሐኪሞች ለስራ ወደሚፈልጉበት ቦታ እንዳይሄዱ፣ የሕክምና እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖችም እንዳሻቸው እንዳይወጡና እንዳይገቡ እንቅፋት ለመሆኑ በተለያዩ ሀገራት የገጠሙት ችግሮች ማሳያዎች ሆነዋል። ተመራማሪዎች በተለይ ይህ ወቅት በእናቶችና ጨቅላ ህጻናት ሞት ላይ ያስከተለውን ተጽዕኖ ለማጥናት ጥረት አድርገዋል። ለዚህም 18 ከሚሆኑ መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ከሚገኙ በመቶ ሺህ ከሚቆጠሩ የጤና ተቋማት መረጃዎች ተሰባስበዋል። አንቶርፕ ቤልጅየም የሚገኘው የሞቃት አካባቢዎች ሕክምና ምርምር ተቋም ባልደረባ ሌንካ ቤኖቫ ስለ ጥናቱ እንዲህ ይላሉ። የጥናቱ uh, ጸሐፊዎች በእነዚህ 18 አገራት ከወሊድ ጋር በተገናኘ የህክምና ተቋማቱ አገልግሎት በዚሁ ጊዜ ውስጥ ቀንሶ አግኝተዋል። ይህ ደግሞ ሞቱን ማባባሱና የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት ሞት እንዲጨምር ምክንያት ሊሆን እንደቻለ ገምተዋል። um, ይህ ብቻም አይደለም። በምክንያትነት የተጠቀሰው ወረርሽኙ ያስከተለው የስራ አጥነት ሌላው መንስኤ ሳይሆን እንዳልቀረም ጥናቱ አመላክቷል። ሌንካ ቤኖቫም የገንዘብ ማጣቱ መዘዝ በሕክምናው ላይ የሚኖረውን ጫና ያስረዳሉ። በወሊድ ጊዜ በተፈጥሮ በሚያጋጥመው የተወሳሰበ ሂደት በተገቢው ወቅት አስፈላጊውን ሕክምና እርዳታ የማያገኝ ከሆነ ሕይወት ሊያልፍ um, ይችላል። አጋጣሚው ለወላዷ እናት ብቻ ሳይሆን ለሕፃኑ ሕይወትም አደጋ መሆኑን ነው ያመለከቱት። ከባድ የደም መፍሰስ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የወባ በሽታ፣ በጥንቃቄ ያልተከናወነ የጽንስ መጨናገፍ እንዲሁም ኤች አይቪ ኤድስ በሕክምናው መከላከል ሲቻል እድሉ ካልተገኘ በእርግዝና ወቅት ህልፈት ህይወት ሊያስከትሉ ከሚችሉ የጤና ችግሮች መካከል ይጠቀሳሉ። ባለፉት ሶስት ዓመታት ከኮሮና ተዋሲ መስፋፋትና ስጋት ጋር በተያያዘ በጤናው ዘርፍ ላይ የነበረው ጫና ውጤቱ በታየው መልኩ እንዲቀጥል እንቅፋት መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ፣ በሌላ በኩል በተለይ በጦርነትና ግጭት የሚታመሱ ሀገራት ላይም ተመሳሳይ ችግር እንዳለ ነው የዓለም የጤና ድርጅት ያመለከተው። በድርጅቱ መረጃ መሰረት በጎርጎሮሳዊ 2020 ከደረሰው ከወሊድ ጋር የተያያዘ ሞት ሰባ በመቶ የተመዘገበው ከሰሐራ በስተደቡብ በሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ውስጥ ነው። ከዚህም ሌላ በዩናይትድ ስቴትስም ከወሊድ ጋር በተገናኘ የሚከሰተው ሞት እየጨመረ መሄዱ ተመዝግቧል። በዚህም አሜሪካ በኢንዱስትሪ ከበለጸጉት ሀገራት ግንባር ቀደሟ ሆናለች። ለችግሩ መባባስ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም በተለይ ብዙሃኑ አሜሪካዊ የጤና መድን ዋስትና ስለሌለውና ሐኪም ቤት ለመሄድም የገንዘብ አቅም ማጣቱ ዋነኛ መንስኤ መሆኑን በኮመንዌልዝ ተቋም ተመራማሪ የሆኑት ሙኒራ ጉንጃ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በአንጻሩ በደቡባዊ እስያ ሀገራት በወሊድ ጊዜ የሚከሰተው ሞት መቀነሱን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት መረጃ ያመለክታል። ለምሳሌ ህንድ ውስጥ ከዚህ በፊት ያጋጥም ከነበረው 73 በመቶ መቀነሱ ነው የተነገረው። የተባበሩ መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ዋና ዳይሬክተር ካትሪን ሩሰል የጤናው አገልግሎት ለሁሉም መዳረስ ሁሉም እናቶች በሰላም የመገላገል እድልን እንዲያገኙ እንደሚያደርግ አጽንኦት በመስጠት ቀላል የሆኑ በወሊድ ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለማስወገድ እውቀትና መሳሪያዎች ባሉበት በዚህ ዘመን የትኛዋም እናት ልጅ በመውለድ ሂደት ሕይወቴን አጣለው ብላ መፍራት የለባትም ነው ያሉት። የጤና አገልግሎትን በማስፋፋትና ተገቢውን የሕክምና አቅም በማጠናከር የተጀመረው ጥረት አዎንታዊ ውጤቶችን ማስገኘት መቻሉ የታየ ቢሆንም በቅርቡ የወጣው ጥናት ግን ለውጡ እንዳይቀለበስ የሚያሰጋ አዝማሚያ መኖሩን አመላክቷል። ለዚህም በተለይ የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ያስከተለው ተጽዕኖ በዋናነት በጥናቱ ተጠቅሷል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋት በየሀገራቱ የተደነገገው የእንቅስቃሴ ገደብ የበርካታ ወላዶችንና ጨቅላ ህጻናትን ህይወት ለአደጋ ማጋለጡን ያስታወሱት ሌንካ ቤኖቫ በወቅቱ የተደረገው እንዲህ ያለው ውሳኔ ሊያስከትል የሚችለው ችግር አስቀድሞ አለመገመቱ ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል። የእንቅስቃሴ ገደቡ በገደበው ኮሚቴ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው በቀን 24 ሰዓታት በሳምንት ለሰባት ቀናት ልጅ የሚወልዱ ሴቶች እንዳሉ እንዲሁም አስፈላጊ የጤና አገልግሎትን ሳያገኙ ለአንዲት ሰዓት እንኳን መቆየት የማይችሉ አንዳንድ የማህበረሰቡ ክፍሎች መኖራቸውን እንዴት ዘነጉት የሚለው በጭንቅላቴ በተደጋጋሚ የሚመላለስ ጥያቄ ነው።